Да, то есть у меня есть упражнения там, жим-лежа, бицепс, такие, которые должны выйти вид именно на этот уровень, который у меня был последний раз, как минимум. А максимум это прибавить эти веса. Ну и в таких движениях, естественно, вот в такой ручке у меня тоже есть пик, к которому я должен прийти. Основное, наверное, все движения возле блока веса, к которым я должен, должен прийти, это блок. В первую очередь. Уже второстепенно это жим лежа бицепс. А э, ты смотрел наш выпуск, да, 105 Там Женя Шишов говорил, что в его понимании форма – это килограмм движения. То есть это именно сила конкретная. Вот ты с ним согласен? Да, я согласен. Я же всегда говорю то, что многие приходят, ну сейчас, допустим, ребята ходят там бороться раз в неделю. Говорят, они к столу бороться, бороться. У него там приходит человек пять. он на прошлой тренировке там двоим проиграл. Через неделю он у них выиграл. Через неделю опять проиграл. Потом опять выиграл. А на каком уровне ты находишься, ты так и не понимаешь. Говорю, поэтому перед тем, как бороться, все делаем работу в блоке, либо в тренажере. Выходим на свой максимум и смотрим. То есть, может, это вы слабее, слабее стали, да, а не он сильнее. И только по тренажерам будет это видно. Может, он заболел, может, у него еще что-то случилось. И никто никогда не скажет причину, почему он проиграл. А тренажер скажет, <laughs> Вот и все. возьми два человека, вот они сегодня сделали его и через неделю. Если там разница в одну плиточку поменялась,